¿Quién me dirá la noche si no sueño contigo? ¿Quién me dirá la lluvia si no tengo tu abrigo? ¿Qué me dirán las horas de esta madrugada si tú no estás aquí? explico al alma que sin tus besos se puede vivir. Pero ¿qué me dirá la luna cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad? explicarle al aire lo que no puedo explicar. Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad. Y si me encuentras, prometo entregarte mis ganas the mud.